Direct my way in your sight, O Lord my God. When you come to judge the world by fire, give him eternal rest, O Lord, and may your light shine on him forever. When you come to judge the world by fire, Lord have mercy. Christ have mercy. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. it written mm. that uh, uh, the leader of the Catholic Church cannot, cannot die, die on the eve of Easter. Mm. Bino byamwe bijingirire. This is natural death. This is natural death. And when I look, you see for you, mm. Mbasasira, if there were many people who knew mm. that the Archbishop was dead, I was one of the people who knew first. Chidem. Nze omu ku bantu. asobola okutegeera abasoose okutegeera nti basanze olugisi luggale hmm. mukono ogumu gwabadde omulala gukutta ekitanda hmm. kakati mmwe pulogulemu yammwe eri bweti you don't know how to react archbishop kazimba hmm. if it is true tusewange talina kyaliddeyo dasirongo even if he had eaten at your place. Mm. Because these people don't have public relations officers. And a public relations officer must be a highly trained man. Yeah. This is why I've helped the president. Mm. And I'm a highly trained public relations officer man. Mani. Yes. Mm. Even if the archbishop, because what do we call eating what if mm. obutwa bubeera mu mmere kimmere mm-hmm. yokka mm. what if yakutte ku kintu kati it was an called for for kazimba taina kyeyalidde whereis his medical doctor the first person to have arrived at the Archbishop's room mm. would have been a, an expert in forensic owa polisi gwemutalina okay. owa polisi gwemutalinaaulanga the president the president first mm. the president would have dispatched the forensic experts mm. nga temunayingiramu kuba abasisa bazi ne bamulinda nga tebasoma naye eba olujinga luliyaja mm. lugule mukono guwanise waguru atakutte gundi mm. so you must have tried to get something yeah, that's why for me i cannot sleep alone in my house si kirungi si kirungi mm. kakati an expert a forensic expert would have bad sheetings is it a normal practice for the archbishop to sleep when the door is, the door is open if he normally sleeps when the door is open mm. he has he knows he knew nti instead of he was suffering from something mm. that he wanted somebody to enter any time he needed help mm. lwaki olujja leka anybody will lock the door if the door was aja as i was told mm. in the morning mm. before anybody knew nti olugi lubadde lugula abasesa bebaze okumugjayo yali avudde mu bahabyalimaana ini the story e, era awo wenyini omukulu bobiwani yavudde nalaga nti okufa kw'omukulu ono kuleseewo ebibuuzo bingiubanaze aze akulokota gavumenti abeera mukundi nyingi okukolokota gavumenti okulwala enjovu mm. tekitegeeza nti bwoteebikke malaria takwata naye nze nkugamba amugon tugive examples these people made a mistake kiringa bwolaba nga ababbi babbi ewuwo mm. oba bayina omuntu gwe basse n'okuba enduulu twaleeta mbwa za poliisi embwa za poliisi zikola tewalyazeewo era nembwa bwe tuba tubeera nazo ez'amaanyi mm. obawayo abantu ngaaba beziwunyako olusu bwe tutegeera i saved a man bwe yali alina obutakkanya n'omusajja ngaaba nti amwagalira mukazi we mm. batta omuntu ne batambula ne bajja ku geeti ye ne baddayo embwa neeva ku mulambo nejja ku geeti y'omusajja naye omanyi nti embwa etambudde mayire emu eyina abantu nga lukumi era omu omu nembaga you are stupid even the dogo handlers i told them you are stupid open the gate so that we see that the dogo enters embwa yakomaawo neegeeyakomteyayingira mu no kuba ne bahandlers baazo tebazimanyi hmm. nti edogo eyingira mm. neno neno nyaka soke yee paka wekali neetu yeko bogamba nti omuntu amaze okutta omuntu natambula natoka ku geti yange naddayo mm. kati embwa bamiyindo zifuyira ebinjali ne kamulale mwegenda nga ewunyiriza mm. so these are things nti oba omuntu afudde nemusanga nga afudde don't touch on the door don't touch on ki mm. ekyokubiri mwasomera bwereere you were educated for nothing. Bani. The second person, in absence of a forensic expert, the second person would be his medical doctor. Mm -hmm. Yes. Abadde ayina bulwadde ki? Okay. Yes. Mm. Medical doctor we ayogera ki? Ayogera ki? Three. He has a hospital. Lubaka mm. hospital. Lubaka hospital. Kayibula yakola ensobi. nebanda anywedde enjaga ye bamusudde ensambya kayiwula kyeyakola azewonesimani because is a catholic mm. ye kyeyakola yayita boopposition mubabeerewo nga bakola postmortem had nebanda died at a function eya gavument no. no. what warranted if, if the, the, the police pathologist you disagree with the police pathologist mm. then your doctor you get a family doctor why did kayiwula invite nakiwayo mm. nebanda had become a problem if i did not stand up era nze newunya omusajja museveni mwesika museveni is a living saint munkukulira museveni singa abadde mbukatulitomuwanisenyotelling you tomuwanise nnyo nti nebanda mm. you see what happened bali oyo omusajja awandika mu monitor simusoma njuzamu buyuza is a professor eyali atwala ebintu ebitali bya nebanda e south africa era bwe bamukwatira ku airport mm. it corresponded by the time when the first lady was attending eri ku yomas bamukubiremu this man is still there in the government olibadde hmm. yamusalada that fool ndaba awandika ah, simanyikyanfaenasimanyanidon't read him mm. because for you forget very quickly this is why ntife abakoledde museveni tukubaku nebanda netuvayo netukola ki nga misi ekisira mumwe muzikoze mm. kakati nkuga the next person would be a police pathologist ewaabwe ayina dokita waagamba ki mm. then i move on the third point are we seeing people abafa bwe batyo for the first time pop eyaddya popo john po bwatyo bwe yafa sudden death naye bawandiika nti basoma waliwo akatabo bakayita ni godis name hmm. omusajja yakawandika naga nti papa basimutte yabadde ayagala okukola ki okukkiriza babasodro ti bawase hmm. in godis name bakasomako faza nawandika naye nokulono ti in devils name wakawandisa oliko devu <laughs> that godis name bwosoma akatabo ako in godis name the man explains tine bali balonda paapa ono kadinaali we kampala nsubuga yabala obululu very detailed kubanga abawaayo ebyama huranga me first the intention was to keep him to keep the news until tuesday okufakwekuranga me very early in the morning ti we have a problem kalumba nani bali wano bafijitinga huranga me miso omuntu gwe nasoose okkubira kirumira mubuuzi mm. asika ekirumira ono omugagga mm. nemugaa nti miso erina geefunye akatalinda deranga mi ate lwanga yali amalwaki obadde okukukuta okwo lwanga yali ayogeddeko nange mm. lwanga ebya federo byagala sinzotya pulitenda because lwanga told me Mm. mbadde mbyogera nga naye mulamu mm. i talked to wanga for five hours nagobamuoyogera n'abantu nomalatoyogedde nabonatugambaoganabobiwainkati lwanga nayeogambayogeranayemwanyumyakyogeranga naye waali nti i talked to him mm. for five hours nagamba my main concern kalidinaali yayina cotline to the president nze sigirina mm. Muga, what did you discuss with him seven? If you are discussing with a man, Muga, mm. ten points, Mukiriza came, why should he continue discussing with, with him? Two, Ruanga told me, Tibia mm. Federal. Nanga, don't you see Vatican? They are using the same currency. Mm-hmm. But different issues. The Muga, mm. no. Vatican and the Buganda are different. Yeah. They did not elevate one of the Italian uh, regions mm. to give it the status of Vatican. No. Mm. This is an headquarter of the Catholic Church in Vatican. In Vatican. And the Vatican owns the buildings but does not own the land. Okay. Yes, they are using the same currency. Mm. My, yes. Nangamba, to look. Emmotoka ezo enamba z'amagyo oziraba nti ziriko enamba zanjawulo naye teziri wansi wa kamanda in chief nimuga ziri rules mm. diame has rules. has rules these are identification in numbers but when you are talking about federal federal uh, these are political entities we mm. don't have i talked with rwanga for five hours mm. yayina ne gyalaga n'atagenda goba era bwe baali bagenda okwokya maama wange rwanga kemwakwandikonda emuti people didn't know it mm. kakati nze nkugamba are uh, we registering the first, the first death? The Pope. ono gwenkugambye yadire john po mm. there are two books bwoba tobisomanga tomanya jomende in god's name in the devil's, the name. devil's name papa bwato bweyafa okay. yes mm. gundi obunga musenyeri obunga mm. katolic church kampala kidaisis yali egenda okutegeka emikolo gyegindi gyamu enamugongo hmm. nebamuwa sente eh, hmm. omukuba politician abakatuliki nazimubbako namugaa nti njaze kujira mu gavumenti zino tuzirye obwonga teyetta <laughs> obwonga tenafa bwatinakimuyitiriddeko ono omusajja abadde abeera egindi bayitayo baty eto bamuyitaniyo yeyafa yali ido nti gweyiwe muziremu hmm. eno gye bagenda ebukalangu eh. the money how did he die era mutuufu embeera e, e, nayo yali mysterious yes he died katonda ye bw'aba akuyise abakkiriza omuntu mwabasiraamu ate mwategeera nyo kyenvaamakulu kakati lwaki omwana akaaba ngaddayo ewaabwe kuholide even jesus swaggled to go back hmm. yagenda emirundi esatu n'agamba bayigirizwa be nti mwebase negaire katonda endeku enusu njozinjizi eyavudde waabwe mu ggulu and jesus has a scant information about heaven mm. nabi muhammad had uh, more is about Details. heaven yeah. even he talks about musa Mm. nasanga yomusa bali bampadde fifite gundi mm. nensanga nangamba bamwanadamuyesu hmm. <clears throat> kristo bamubuuza nti aboluganda musanvu bawasa omukazi omunga empisa yabayudaaya bwe yali muggulu aliba wani yabaga nti muggulu teri kuwasa obulamu bwa ku nsi hmm. olunaku olukusala ku nsi luba lukusalidde eddala kati ate mumwogera neggulu eh. so jesus who came from heaven hmm. was very scant oba abawandika bayibuli bagizabagikwatamu bagikwatamu thats why may i rely more era it is alleged nti hmm. jesus yayina omwana nga tebagalana ku kyalo era yasanyuka nnyo nga bamukomeredde ku musaalaba naye n'amugamba nti hmm. nze ndi ku kima there is a man mu yerusalemu mu hmm. isirairi hmm. yesu gwe yakolimira takula tavaawo nakati waali waali eh? so therefo kakati mmwe once you don't use expert finally what type of media do you have mumanyi nti midiya yammwe dayana bwe yafa mm. buraza bwe yali ayogera ku liku ya mars yagamba the media has killed my sister diana was running away from the paparazis mm. natomera ekisenge what is intriguing tieri benzi bwemita nnya nga erina kyegenda okutomera bino bbagizi bijja nebikubika mm. which means they were tampered with. Two, the price of bens teyagwa. Naye ate nga ennyonyi eno gondi concord mm. yagwa omulundi ogwo mu myaka abiri ne bagiggalawo concord mm. yakola accident omulundi ogwo but the price of bens diana mweyali tano nagituukamu diana weyafiira mm. okuva e france alagege kakati What type of media do you have? Mm -hmm. You have a man like Archbishop Wanga. Mm. He's an old man, has high blood pressure, has diabetes. Mm. Red paper name one day kakokuva kumacho kuzibi obudde. Kwendi kwa to wamu kidi. Nigo alima ajira yubu ezi. Toinja kumpadi. Baisa njira bamu. Emiezi mukaka. Mm. Kwendi kwa ata kuni vya. Ndimu sukura muna wanja. Never to singa na mulifu. These people are useless. Mm. Whatever media you have. red paper kati jebuli nikubula kwa mwaka red paper nakasa omutwe red paper is not a factor mm. toyinza kukuba musajja mukulu archbishop mwetimba bakubangako media tebakubangako mm. somebody rings you ababoda boda bayitanga ewaffe Eh hey, bamuyise bamukendi kwato amukede lana we from me yifa nibubuyira mu bukede ni kwato gwe ubunobwa red paper mirundi put under the bus how can you put me under the bus when i'm not inside the bus nakwezo bwakubaekofiira bwe kendi kwatoole paper nemuyola muhindi mulifu this media is misallocated you don't have a media in uganda these are um, mercenaries you cannot concentrate on somebody an old man bano bakubira esimu hmm. me i know i think this man must have received a phone from vatican bakukuba mm. nokwata kalintbbnzonbkuba nenkwata owabukedi nenyiga kuluyo nenkunyiga emyezi mukaaga mm. bankuba negyenawasa negyenakola bayise nyina bamukebe kendikwata owabukedde nebwabayerayo bwe anaamumpa nemunyweza mulifuti kulubyenitusinkana kumbaga omwatirawo mun mm. you don't know the impact the psychological impact this man has been killed. Red paper has made it. Tomorrow we will kill the paper. Singapore do come to see that. We will kill the paper. paper. Come on, I will box this thing in You don't have a responsible media. A media, I wrote a book about the issue of media. Mm. This is not a media. You don't have a media in Uganda. Mm. This is a mercenary media. You must consider. nebokuba bumukubyeko singa bakakola kiriro abakatuki entuzira red paper ewiiki emu abagaddewo dont buy it red paper yes toyinza kukuba ku buntu buli kaseera lukwati museveni hmm. museveni astomaking abuses but at times you can see him losing his temp nti bankrapt monitor hmm. why mwagani bange manga nga ensi tetegedde it pains him kituufu naye muntu museveni okumuvuma thats why museveni has defeated you why fe mu afirika anereda tavumwa hmm. omukulu tavumwa hmm. museveni ayina abaana bayina abazukulu ayinaki nowulira embwa eri ku lediyo nzira nange nalumwa nnyo nga uh, mukulu uh, shei muzata omugenzi amaze okufa naye banga stori zibeera mumawulikatozingibwa ku mukulu abantu ne batakazinda kuzina rukedde kakuba muzata bwekiri esiiki eh, muzata you are talking about marital status mm. ako kakuluya muganda wako yabba bodaboda ewobulezi e, e, abajja nbade bamutta nga tekabiwandiikako obwenzi obuli mbukedde ne mu new vision nga tebabuwandiikako why waliwo omusajja wa new vision yakwata omwana n'amusiiga enziku nga temwakiwandiikako we must change the, this is a mercenary media singabakubakakanisa yabujingoyefujingo was not a songoman nga muto bakuba bugingo bugingo bamukuba era zimukusogeza ezatwara yo mutayimba de kafira mukichashi ya bugingo zimukusogeza ezatwara yiga media zimukusogeza ezatwara yiga amwe haire amwe haire trendy journalist mm. this is not media these are mercenaries boka bumbu tayimba nuka bakwa bukedi nuka bakuno bwa red paper how can you harass an old man -huh. Bokhead new monitor his red paper has been writing about tukatina woje buliyeru bakane bata abakatuli tugano kusoma red paper garewu agariwu ah, ayigi yes mm. toyiza kukua do you know me i don't attack people mm. and their personalities when i attack yeye attack you no principle okay ndi i disagree with mengo nembagamba federo teriyo mm. because am an educated man unless you are talking something else federal operates on these principles mm. but sivuma mbajirika bujirinibaganti ah, ah, ah. mm. ti mumulinga omusiraamu abulidwa okukosa nagamba pangatinomusikiti to federate with who <laughs> mm. yes kulubyene mulumbe ah. kulubyene kumbaga kulubyene mukuziiko kulubyene mulifuti emyezi mukaga nfudde mulambo ah. nga nfudde mulambo werewere bakuba ku lumumba oyo lumumba azebadegadi nti omuserikali yasnekasirikaekyokolyonna lerikagwakubanga balwaniyo basekitale jeni tutude kubisha muteko busajja bunu these are not journalists mm. i will be the least person to condemn journalism these are, these are not journalists they don't operate on journalism principles mm. toyinza kuba muntu bwotyo nemukubawuli naye kendi kwata kulubya nemukwata owabukedde ne bwali bayerayo alla namumpa nemunyweza emyezi mukaaga okubanze nina abakamwana abaana bange balina gye bawasa mm. omusajja gae nti abaganda tulina bafugira mu bwavu mm. bano tulina what you utter in your meetings mm. isekitirian mamunsekitrman yesterday nabadde ngenze kuzika kyankwanzi kyankwanzi wabaddeyo muzeyi nga bamuyita muzeyi misaaki muzeyi misaaki tubadde tumanyiganye mukoddomi wange why he married a, a, a, a monkey woman mm. Mwuchara wanchima. Wanchima. Mm. Misa chitubadi tuwogira kanya. Misa achi ya zaro no muwara kula mwa seta usipa mwita eh, gonde. Na ume. Mm. Neye misa chitu tuafu kira dala mkuu. Okay. Ne mwenye na zamanyi. Mm. Ila nagenzo kuzika yu. People listen to me. Okay. amu market everywhere because I'm not secretarian. Ndaba ndabulira mm. abantu nga bogera nti omusajja w'omuseveni kushe kushe yennyini wo. Mm. Omusajja agala museveni. Mm. Muzei misa kiyambuzaako naye oli Muganda kozi naye nga gwe tobafaanana. Ne mugani no abogera ku leediyo si be Baganda. Most of these people you hear talking rubbish about Buganda they are not Baganda. They are not Baganda. Bonna bonna boogera ku abasi Abaganda basirise. Okay. Omuganda teyasama Omuganda takola ki? Mm. so you see yowa media bategeere tukita empathy singa ah. kitaawo ah. singa abaddaanibagendaaando ntagali ntagali ntagali ntagali si yasoose twalinawo archbishop yali mu irand nga mukatuliki ah. omukazi najja nayogera nti nkwinamu abaana nadduka nagenda mu america gundi mugabe yayina archbishop wonchwei ezimbabwe hmm. owegendi mugabe nagula omusista nakwana hmm. mugabe namukwata ku vidiyo nga bali lwaki mugiyita yamutunuliza mumbuga ya ate abatunudde waggulu wakatonda yembuga ya sitaani <laughs> mpozi nga bakola bino nga batunudde mu ttaka eh, eh, ate ebaligambe eh, mbuga ya walumbatunde wansi byemuyita dduki kakati teri mbuga ya sani eri waggulu ebyo mulimba teri mbuga ya mungu ah, eri mbuga ya mungu babasabaekyo kyavaawo ekyamuga ya sitaabish kakati eh. archbishop onzoyi yavumanga mugabo muwogoroza ah. kyeyamukola eki musebenis a decent man do you know that museven dosnt wat embarasipiri kituufu bangi basirikidde asirika nomufuma nakola kino asirika If you want to win public support, become a victim. Kati mumfubira ki? Waliwo yagenda neyeetikka ebintu nti abitwali yeetisse atwalira kabaka waani w'omwakyoli. E mm. president. I'm a servant. Mm. Waliwo yagamba ffe tuli basajja ba kabaka tajja kukola mimu mutugoba. You think it is true? But if we want to get support, become a victim. Be humble. Be humble. Yeah. ngaba na Ngabana asatu mwababiri, would humble themselves. Humble yourselves. Mm. Don't be arrogant. Nze mbasipe yali nze. Sinabogerako manyagamu. Mm. Naye mwasiba account yange mujisumulule 7 million dollars. Release it. You use the process of Uncle Sam. Offload mimba te. Mm. Kakati nkugamba. Mm. Njatuja kusonga ya. Nchwei. Nchwei. Nchwei. Mm. Bwe yavuma mugabe. mugabe nagula omusisa namutega bwamugula mugabe nagaa nti nze ngenda kuwumula i want to announce the zimbabweans my retirement plans eh? bagula tv buli nyumba yafuna tv south africa boswanawa naga ndigenda kwogera kusaawa nya ensi yonna nebeera gulud ku tv akibisofa tajemu egandula esati mweri <laughs> epale tegisudde wali eh. andaweya mweri eh. aleba esi n'omusisita naye mm. agijjeku vevu kandula eh, alijemu mm. ncweyi bayogera esaawa nnya mm. mugabe yamukuba esaawa nnya zigenda okutuuka esaawa mukaaga ng'atemye <laughs> ali mu america south africa yitamubuizi naye do you know mu america waaliyo kesi if you study journalism, because these are not journalists, these are failures who have failed elsewhere. Mm. Many of them have never entered a, a, a, a journalism college. Yeah. In America, there was a case. Omusajja gandi ngenda kweta. Going to commit suicide. Mm. Sawe, musawa, biri, sawa, sato. Tane kuba masasi. Bwezito kakusawa mkaka. Kudu yaba mauri eneja. Ni yekuba. They were arrested for causing death. For causing death. negwera okuba ntagali ayina abaana ayina reputationi akoze ekigwegwewabukedde gwe kasajja gwe nga omukozi owabukedde bamubamba batya mukoko owere njagala nkusulika enenge nga kajja nekasoma nekakangamanakati nkakava amakukulu tudde ku nsonga yowekibuli kakati ensonga yowekibuli hmm. era naye yina ekizibu kiri kimu hmm. unlike his father kakungulu mm. omugenzi kakungulu omukulu yalwana n'abemmengo but was highly intelligent mm. kakungulu obusiraamu yalyabukulira nabagaa nti kakungulu bamubba yalibadde kalifa mm. waliosemyeko kalifa wesokoto mm. kalifa wesokoto has his followers he doesn't have a territory like yeah. Hmm. agakan mm. kakati kakungulu oli omukulu buli nabagaa nti famire yakakungulu yedetamininga politics wa uganda amini okujjako obute yatambulanga ne kakungulu naye yamwefuulira najjawo gondi community mm. nakola supreme council muwanga bwajja mu nsanvu mwenda nagende wakakungulu namugaa nti wa obusiraamu mbukudize nagano obusiraamu sibwetaaga mm. yeyimirirako ku bwekyamani bwa supreme council nagwa mayanja nkanje nagala obita bulaadi serinjuji namuwangula mm. bakubira mayanja nkanje ekibuli wano ojoba buzi kakati kakungulu ono mm. yakolako mu gavumenti nga mwana muto was humiliated as they do to other people okay. im seeing ekakungulu whizibita i was a regular visitor to kakunguluzi place nze njogera kubafu uh hmm. -huh. i used to sit with kakungulu netuwogeraganya uh. Hmm. kakungulu baali baganya omusasula sente ze eza poliisi yekabwembe zali miliyoni ba lunaana kakati nagende wa president a ah, omusajja bamwitanga yisali kwako mm. nagende wa president namuwe ebbaluwa bamusasule kati aba ministry ya finance ne babuulira kakungulu ti museveni akulimbi eno ebbaluwa tesasula akufeze kakungulu nanyiga <laughs> nagenda ebutambala mm. Ah. nawabesi gyenkufiira as a public relations man to the president I went to Kakunguru's place. Like I went to Lubaka mm. to talk to the Archbishop. Kakunguru, in many ways, take it to Gund, Nangam. Singa nange bwava agaba obwala ddisi mm. ampaye ebifo byange ngebyo bitaano ee eh, nange abasiraamu ne bamanya ti nange n'ebifo byange bimeka bitaano museveni wanted kalifani to join the army n'agaana museveni n'awa kalifani obwambasade ettake kalifani nakola alokansi nagaana ate he went back okubusaba kakati engeri gye banyizaamu kakungulu mm. as a young man yakolako mu bank of uganda nga bo tebamutegeera future ye mm. kuba baba kujooga bo tebategeera nti one day ah, goyina ah, okujoga kuniyeku mutwe bawongere bakuniyeko bakunyaleko bwe busiru bwabe hmm. humiliate me i come back you continue no I, i will make you humble if you're not humble you have musanze omusajja abafaananye amwazaalo ga nti as you people hmm. kakati kakungulu ekimulemye teyalironze ndirangwa ndirangwa fo erongo time tabadde imamu w'ekibuli hmm. abadde mubyobufuzi is a religious man nga bwe balonda muhammadi mukasa avuganye ne luwemba luwemba yamubateka ekibuli yeyazaamu oyina okufuna omulalu nganza be omulenzi ono atunye ku mitwe natunyalako hmm. nayetatya natunye ku mitwe omulenzi natunyalako nalowooza tujja mufukamirira you must get a madman like me today fight these people okay. yes omukazi omuwemuzi bwakwatagana n'omukazi ali gyento ono yawangula omuwemuzi hmm. era eh, kakuvumya edduka kakati ndirangwa is an islamic kirali ki atamanyi byaki bya politics ndirangu agende wa museveni amugamba nti baliyo abakristaayo n'abakatoliki obawe emmotoka mm. lwaki ffe totuwa never ask government what it can do have you seen moi uh, have you seen kony demanding anything no. the moment fe abaganda batugamba nti omuzimu ogunatta tegwogera bagunyokeza ebiya byenkoko mm -hmm. n'omutamiivu naye kasi omuzibu gwogera nti tandima nti jjajja akulime never ask government what it can do mm. ndirangwa ask simuseveni for vehicles to help his eh, eh, si pasto ndoza muti mukiita pasto wak mm. bamaseeke nabo mm. kubanga museveni yabamanyi you are doing mobilization work for the government in fact let me tell you kawunda eyina ekibiina kye kya unipu all of the traditional leaders were members of UNIP executive mm. in Rwanda. The Archbishop of Chigali was a member, the Catholic Archbishop of Chigali was a member of Habyarimana's MRND. Why? Nti Kazimba wajja ne bamugema others come. Ah. okujjako mm. nebyawano tibiri bagwamu ddamu diini yagwamu ddamaanyi tebakyababala mm. Ah. they are fighting for their survival mm. kayanja bamukubako abaana ba redpepe bakuba kayanja the mind of a homosexual kayanja yali afunye ediiru ye ya biriyoni nga mukaaga agenda okuzimba essomero ebulundi nebalikuba nti erazi nayenaktebukunga abantu wano twalina olukopera nga baluyita mukyala mu 50s nga luwemula omukyala paulo omwaga yalukubanga hmm. naye beekuŋŋaanya kristianity abakatugira nebakubamugundinavaawo kakungulukibuliwmukedde kasayakuba emotoka nolwalira azikubye bobi wine did not go back They were using Bobby Wine to blackmail Rich Museveni about women motoka. To Sabanga government, Jesuola, even if you say Timotoka Zam Seven is equated the African, it has the one way. Omotu Waboka Kuosina, Linya Kuchiswa, Adim Guru. It is territory. Kakati today, you cannot have your cake and love your cake and eat. We are going to chibum with Chawachi. Oh, no, Nirangua, Suavia, Fusikamu, mm. Nigeria. Nirangua is a DSG. ye yagendi wa president nasaba ye motoka tuwere ngomukulembeze weddini kwaine tambula <laughs> nkano gundi nsibiro yagende bungereza ne bamugamba nti buganda yetaka kintu marzi na masenyeze ne bedda ne bamba kakati ate uli muntu ye nagamba we otunda ali wa mazina amasanyalaze bukiri matayo mugwanya yagende bungereza nalaba flash toilet nakomaona akabasimisha lwampaka abasoka bakaita mugwana akayu abaganda mm. ne bamuvuma abaganda babuuza mugwanya naye mugwanya otugamba pupu tumuteeke mu kinya kimu bamutundawo era abaganda balina olugero olugamba hmm. kugenda kugajja okuweza muwumbu nti wdyouko to the same place hmm. okweyamba e, waliwo agagula is it bot are you protecting it is it cotton hmm. mugwanya survived three assassinations for forcing baganda mugwanya nabaganda kalina kubaka futi kumi na tano ate nga kali wala neegundi did you see mwalabako ku gundi ono bamwitaani ono okunywa bino olwala hmm. bamwyita batyoyo eh, okunywa amazzi agalimu bbi hmm, kolera hmm. yiga ye yali vice chairman w'abameya mu nsi yonna nga ye chairman w'abameya mu africa enkuba yatonye ennaku ezi abantu ne bafa mu kampala kolera kolera kolera naagwa naye how can you have kolera noganalwadde kolera nti kiki tinanywadde amazzi omulibbi naye kasaba aleeta bottle water hmm. ono omusajja mugisha owa water naye baali bamulwanyisa naleeta amazzi negasaasaana at one time baali baga nti amazzi gali contaminated hmm. temuseveni asaasanya bukyafu kakati mbagamba nti mumwakola ensobi kakungulu sud separate religion from his he cannot operate e kabaka mutebe kakungulu once operated kakabaka mutibi will not do it i wish i i had opportunity to go back as i used to do mm. ne wakabaka navayo ne wakakungulu navayo kakati ye, ka, kabaka asobola okuteeka okatikiro namutuma federal nga semwogere najiga namugoba mm. kubanga buganda yeri bwete when you negotiate something they receive it but you become an enemy nenga kyo bakijeyo yeah. kyoba kikole ki kakungulu kanno dwiti kubanga abasiraamu bakulira balina sente hmm. why do these people find problems with me sijogebwa omulenzi oyo talinjaukako ne banne nabala banga bavuga baine yaine engato yalumwa kano kajja kawunya oluwumu kajja kawunya oluwumu nekabba buli omu wonna sibuinamu vali kano kayina obutwovu kajja galaddenga kayinamu vali These were paupers. When I had the money, mm. come from a rich family. Sina kemba la bamuwa. Basoma degulishi. Kakati nkugamba, ah. kakunguru cannot have the same powers over his community mm. like kabaka, kabaka. mtibi. Okay. Ye, wane ambisa gundi yeyo. Nti, ndira angwa tumufuna anachi. nti yagenda ewa museveni nasabayo emmotoka mm. museveni yabawa emmotoka makumi aka abekibuli bafuna emmotoka kumi nasatu mm. abekampala mukadde kumi namusanvu era akasajja kabukiddeako naye oba kalifa oba kkulu byalifa lumve eki oba tuli nsaba katonda ndobe ku mulambo gwa kkulu byanga guyita mu kibuga kubanga akasajja kakuba muzaata omayiba kakuba muzaata mm. era nze abantu bambuuza nti kasiri eggwanga yafa muzaata afudde Kalisha afudde mm. why are you surviving I'm surviving because of three issues nekengera nnyo mm. nasoma intelligent bwe tukyawagana biba biwedde naye muzaata yabakubanga ng'ate yakuba musisi mukazi we ne bamuwa omulimu musite kanso mm. nze sikikola bwe twamukana kunsimuka bali ne muggulu aba abaana tetuliddamu i can talk to kutesa i can talk to profesa nebutuma omuntu mulayimbwa mutwe neva mundi nayeyagiranga bwatibanaabantu obulenzi obwo bubetenta hmm. buteeke mukino wabubetentere ddala hmm. nogundi teri naye bano badde eno nero oo oh, oh. kyeye hmm. yabavuma n'abavuma bubi nnyo kyeye naye kyeye bamuwa ebitiibwa nakola muyiso nga ayina amaanyi manyinyi ayina kabanga lyezi neŋamba kyeye ojja kusasula kyeye bamusi bamukomera kyeye bwe yava mukomera bodaboda yamutomera naye ate ayiherebu ti kyeye mm. kyeye yali mukomera ngaabaana be basoma kati sovuhu nali musabiddeyo sente mm. mwenyi naye janga nazikima mm. yes naye bamusa bano obulinzi oh, obwo kujakonaukakubya mutwene okabatentane butuma omuntu wona okakubana okasa omutwene okakubana obukubira ddala sina kyembwagalako obwo obuvubuka obulinzi obwo kwalina obutuuka ayagaladde weuli kati kagenze wamuwalabu kundabawagenze wamuwalabu g5 kino kisajja kyamwe nemukituma ewomuchina and the chinese letmeteryothe chinese hmm. i wrote in one of my books that the chinese ill be forced to write to the communist party in china hmm. abachina mm. abali kuriminal babajemu owanu hmm. omu kubagula ebintu bino kuba financing abantu abo abatta abantu is a chinese who is a highly respectable uh, surgeon in benjik hmm. ayina business wanu kyesijja kwogera if you want to have a short stay in any country or at a home involve gwe obera okolaga ne ba mafiyaje mm. buli lwaki goloza lwaki abamerika baludde wano abamerika tebali anguzi kampuni zaabwe zonna ezigaba enguzi bazibula akalisitinga but what do we have about china damu kyennamu tell me one thing which the chinese have done in uganda that, is, that has not been dogged by corruption allegations the communist party in mm. china ni benjing mm. should check this man He's a surgeon in China wewe who is creating kutamali jatogere ku nsonga yokuba twafuna wano obuzibu okuba nti nno ah, kasoli yaganiibwa okuba nti ayingira e nairobi era nga ne wabeerawo embeera yatekebwawo nga unibs yayingira mu nsonga negamba nti egenda mugu neno. omulimu guno eno unibs yavuddeyo last week nebeera nga yalistinze kampani ziri abiri mu mutano. ne brand za abiri musanvu ng'egamba nti egenda bakkizibwa okuba tokozesinga kasoli mpuliriza ku mulutamali mm. mm. bakirizibwa nti baprocessinga uh, mm. kasooti bajjemu akawunga uh, uh, mm. n'ebira byonna mm. naye nga bagamba bataddewo deadline yanaku z'omwezi asatu juni kampani zonna ezagala okuba nti zituukiriza obupakuzi zibe nga zituukiriza okuza obulimu bumu bataddewo bati baagala buli kampani okuba nti gyebakolera akawunga tugende mpolampola gyebakolera akawunga enjogala bakikole njagala bavuwaze abantu badduke nedda nedda njagala bavuwaze buli wamu babbewo you see those people they create problems and benefit from them Do you remember? ndika sukali yalinya nga mulimu kisiibo natuuka ku mutwalo mm. nga nze waffe emutukula eh, waliyo lola ataano gayimiridde bwe gatisukali n'abula mu kisiibo mm. omusajja yatujirira si musiraamu kasa amiria yagamba nti sukali mumuleete era yakolanga ebintu bye bakola lole makumi aga zaffe emutukula ne ziyingira kampala mm. sukaali yava ku mutwalo gumu n'atuuka enkumi ezi bwagenda okuddako ngaali ku nkumi ezi hmm. oyo omusajja okooti avuma museveni nze semufunyeemu museveni <laughs> okooti yali agenze mu bbanka hmm. ng'asinzeyo ennyumba ye alize sukaali okuva e brazil yagenda okutuuka wano ngaali ku nkumi ezi ennyumba ye bali bagikutte museveni yagisasula oyo okooti amuvuma banabiira bano byebazanyamu hmm. banoonya museveni basasulira what type of judge is this These are stupid judges. Mm. Why? Can you sell a house or borrow money using a property when your spouse has not endorsed it? omulamuzi tumukubireko mungalo abo bebalamuzi bammwe tosobola kutunda kintu weewoze obukade buli mubecause the argument is not that the battle would be ndi in your absence mm. i borrowed the money to save the house waleka ofunye looni mu banka gwe sempala nodduka nze ng'omukazi lenneewola sente mu banka mm. naye teri muntu musiru oyo omusajja asimanyi kompyuta wizadibiki nolaba abantu nga batuuse ku levo omunasibira muna amazzi nobasuzawamumulamuzikyono weyadirireidulo weyadirireidulo what if the community society mm. the best way would be let it remain a neutral ground ne when things omanye abamerika bo bali bwebasi hmm. omukazi bwattaba bakiyita homicide si mada ezo zisiryesi ku isu hmm. bujja biki omukazi okutta bba n'omusajja natta mukazi we in america homicide hmm. balwanaganya naye hawukali ejaji eyagenda n'asoma n'oteeka ku wiijiye n'giteeka n'agamba nti bano abalwanagana bano basule wamuomwegerako mu n'amasanyalaserengeko kimu ayo ejaji where did you study nabo bazanya kabadi era singa muteekamu cameras mm. omwaso be wa munne <laughs> e anti nkubuuliza mm. nti bana abasajja lizimitiriyo kenya did not chase away our mails without reason mujjukira mm. nti akawunga kaponye bakateekamu ettaka n'ebijanjaalo bye ani yabiteekamu yali wa bobi wine mm-hmm. this is what i tell you museveni is fighting members of his family nalunu lutalo lwabafamire omu bamutira bisinesi naye nateya munne famire isu tubina gibiri didiyekasamikasoli gwebaweze kasoli wani akasoli wani tumwogera dwe tumwogere kati mwogere nanyini kasoli naye nga yakwatira mumunne mumata ntalo ziriawo this is a bat museveni wetukolo yesi people gisetulingirize famire mumata tebalizina mu byoffe kutubaandi nkugambye nti ebyo byonna basaba aba radio ne tv ne babateekako ku conditions ti olina biliyoni simanyi kumi na musanvu mu banka bazireeta era babagala kufuna mwavuwaze nnyo fe twagala mukuriyeti thats why museveni told them hmm. this man is a genius i rather do with this man than a bunch of civil zirekeyo museveni bwe yabagambye am going to extend his contract for 10 years kubanga bano babe mm. ba family mm. this is a family matter why don't you sit down nimudira nimudisolving a family matter omunasa abona abona yes museveni can solve this matter through rubiri mu rubiri munda not through national bill of standards their relatives who are quarreling nekasori omutekamu ettaka was a eh, family issue nagende wamponye hmm. amponye nangamba hmm. gwengo njagala nyene muganga nkwagala kochi i know the aponye mu fighting fa ya aponye nemugamba ayo aponye nenga yiye nga yettaka mu kawunga ka aponye hmm. n'ebijanjalo mandera je awadde abemengo biliyoni kimu i will show you mandera teyanti nalimu bali mwabya mwogeza olusomali uzayitamara embere nereka abanayuganda umusajja nga beyamsanyaraze yeri wagumyo abakubaka story amasomero ge baguza tigana bakubaka kula ufuli kati none of you over kasaija nalinyako mu america ne bahati kasaija nalinyako mu america ne bahati anna bale bibagala kubba kitongole kasaija alata ne misole mepi nabagambi kitongole kyale yabagambi nakamuwadde kasaija kuduka mu uganda mu kampala ali duka ayogera lubuzi no no no bahati balinyeko mu amerika babakwate ngaababbi bembaata mubbi wenkoko kalekale kasayijo nolinye mu amerika nebakati babaleeta nga babbi bamesate nkubuulira tetimiteriyo bali abazungu bagezi nabagamba nti european union yagenda basiba sente commonwealth hmm. ejja basiba sente china naye etegetete muli sitebu hmm. ekinasembayo commonwealth kati bali abazungu kyebakola kiri bwekiti bwe bamala okukosiba sente n'ogenda mu bantu bo enkoko etalina magi ebika ebyenda byayo dubelieve kasayija nga tayogera lubuzi omanyi kasayija is an expert in gods language kasayija ayogera olubuzi ayogera nembuzizekasayija ayogera nembuzi ze kasayija <laughs> amanye olubuzi hetalkslanguageletmetelleyo <laughs> eh. you are going to incite the population for nothing President Museveni has done much to harmonize, to create harmony. Mm. Twali tulowooza tajja kulayira takujja kukola ki detention ziweddewo okukolamu abantu enjala kuweddewo omwana wange mwamukuba naye nze oba yiga oba sanina bawulidde boogera mm. nja kutta famire yonna kubanga omuteeka ogutta famire nagumaze lichozi mm. nazimaze eyakikola talisigaza mwana n'amagi gajja kuvaamu ejjoobo ly'abasajja bano obukyosi bwamwe mbamalire mu ddala bagadde nkugamba tibali abazungu babalada gavumenti webazisuula dio bereevu nti kasaija byayogera tewaliwo omuntu alina emotoka ajja okumuwa emitwalo kinaana ngaagijjawo ngaekolaki kasaija ayogera lubuzi this is exactly mm. instead of confronting the european union i told you use lugunda use some kutesa twanira oko money from the european union because the european union their concern mm. is human rights violations binabinabukasajja byaleta biva kuba nti sente zisibiddwa kati ayogera lubuzi kasajja ayogera lubuzi uganda toko yowa lubuzi to your gods accept you go use people like rugunda mm. the diplomats mm. use ayebale use kutesa omuntu eyaliko mm. pulezidenti wa jenasembule mm. kati gweyinza okgenda kusomero gyewasomera nga tolinayo musomesa akumanyi kutesa was a, a president of the general general assembly. assembly yeah he knows mm. he knows how to talk to the european union these people need to be humble mm. mwatugamba nti twabagamba mulikomenge mukyusi kyo nekini mugaana tetwajja kulonda mm. because we did not observe your elections we shall not give you money why because we get money from taxpayers fetutambudde mm. ensi bwobanga oli visitor obanga oli foren ogenda komawo mm. omusolo gwosasudde ogenda ku airport ku revenue authority nekudira sente zo visa nandisi does not pay mm. but this is a very little money very big money denmark mm. erina abantu bameka miliyoni nya ewegu eh, ensi yonna mu afirika mwonna ekitegeeza eh, engegirize people mm. naye okuweza oluvuzi kasaija nayogera oluvuzi lwe ono bahati nalinya mu amerika bamuletanga mubiwamukamaoyavayonaga mukamaoyayimiza sente okuva mubavujiriza let me tell you if i have problems in my family mm. nyinzo kanti omukazi mukamulirano yatabula mukazi wange yasoma okutabula if bob wine who is in the opposition mm. ebintu mwe mubyekolera mweka nemukulamu abantu enjala nemukolaki am happy now museveni has stabilized this country mm. naye era balinse era ne batta abakazi ng'agenda kulayira mm. akasajja tumanye ekyo bakolera i know ndijabuzezi ntindinda hmm. bano bayizirayiri kino ekibinja kyabayizirayiri bano abachina babadde tebayinza kutta kuba be bakolagana banasatumu ababiri the chinese there is a hmm. chinese businessman who is funding them yakabawo obukadde butaano i know him hmm. kakati kyekubulira negamba yuze kuteesa yuze lugunda yuze ayebale aye bali bakolagane n'abantu sente abatuwa obuyambi okay. nga tebannazabe bwatinga walala mm. tetujja kwemalirira tetukisobola <coughs> hmm. we cannot finance we normally say we finance ate kati ffe tulina n'ekizibu hmm. nti nenani gavument organization zezaliyambye abantu zababbi sente tezijje mu bantu mm. yes instead of ono ayogera olubuzi who is talking urubusi <laughs> language to the foreigners kasaija we need a person who can talk to these europeans ikikutesa kutesa yeyambisa kota kisisize mm. is a kimi why do i have say do i change mu government ebintu byange bitambula at one time uyo mwana tumwebaze yateeka wakakiiko ngaebirago bya gavumenti byonna biyita mu kampuni tukirumai magazini namufuka nayenyamubetenta nayebamukube mubetenta mwakwata ku mataaga nge mwe si kye bakoze kasooli tetusaana bantu babiri bano mm. era kyekirimu nvision nvision babatwalidde omuntu ogwo oh. boadi nehayalinga kampuni yagudde ebigezo ziro ku ziro ne bamugamba agenda ayina okugendayo waki kubanga nvision ayina 30 billion mm. eziri mu education i talked to these body members nebaga look these people are not looking for a business manager mm. tebagala profits mm. bobagala a conduit analia sent why do you create problems for yourself muleka tulewo era negunyiza gundi oyo ani eh, eh, okomoroit mm. nti era okyayagala bakujoka musetabusa era okyadda okomoroit era yagenda mu ubc nakola ebigezo n'abasinga kiyeka yafuna zero ku zero nga ayina akakampuni ke nga simanyi manager wa radio ya mbabazi era gwe baawa hmm. why do you apply sibeerayo puresident nabakuba nabaga nti that is a genius mirundi is a genius era omusajja yabagambye profesonti what you don't know mm. whoever goes to museven to report this man mm. is giving this man credibility nti mumuveeko mm. kubanga temuyina magezi this man is a mugamba nti atukuba tumuwe sente no mm. sibakuba mumpe sente mm. no nkuba bujozebwa mwena kummanyira temulidde mukummanyira mirundi kyakugamba mwalumba omwana wange nemutta n'omwana wange kakati muzze ku icc mm. international criminal court on wednesday on thursday age they are going to be grouped into two groups mm. the first one that was going to be grilled with their lawyers who have arrived will include 15 people. Mm. The second one will include 17tugenda mm. kulaba kati kyebatya kyebagala okunzitira mbunze nja kukwata gundi zaabwe ngenda kukwata kiyes amcapable bagenda ne bamugamba kandiho mm. teyamulabawo teyamulekaawo waliwo wano mu uganda eyalikutta ebyuma ebyo nebatamuwa sente ngaomupakistani yanonya okumpa miliyoni ya dola niŋana kutukirawapeople kan you turn uganda nti eslaughter house nti abaana baffe mubatte am warning the chinese not investors museveni it takes time i mm. worked with him museveni Museveni was investors, mm. but we must separate the investors from criminals who are killing our people. You have many Chinese, you have many people in China than us. Yeah. I work support. Wali wo company we munaba ti munanzita. Wali wa ina business ne guru mwatu myeyo. Nabuli yabe kuika kusaba mwenda. Bwana banga tabu demo ku financing aina mwa China. Do you know that Musate tumuli mwa China? ngaamanyagabawano 32 people involved kakati ze munzitya bwere nze siyinza kukkirizaamanyingatusiibula ntiimegi ya musevenmuseveni omanye embwa bwekola hmm. embwa kasita okumawewaka embwa ekuzanyirako bwere hmm. naye kasogikuba nedda wali embwa tenyega yo yakwaniza nokola hmm. let president museveni terimi salender those machines tugundi mm. don't talk anymore. I will pack and go home. But as long as my boss has not told me to keep quiet. Ocha yogira. Eh, era bwambuza mugamba. Yogira ne kuchino. Tetujja kukiriza kono na gwanga lya. Imagine. Mm. Mumuna be gwanga lya chibali tutemu. Nabuza muzeyi wafo muno ne mugamba tuyina benzo yina chi. Mm. Ne umwana obwa bakatala kamotoka. Abayagala kuswaza. Kitufu. Kubanga motoka wakazi kola chi. Weziri. Weziri. How do you expect it? How are we faring internationally? the international image. When on Wednesday, on Thursday 8th, the International Criminal Court, through uh, Zoom, Zoom will be great. They have lawyers on this side. The others have also lawyers. Bahrain is about lawyers. Mm. Do you believe, even if it is going to be separate, kubaba abagambi bagenda basiba emyezi asatu mu mukaaga waliwo abatayinza kuwona hmm. ng'amaloboozi gaabwe gye gali yonna waliwo abatayinza kuwona abaut 10 bagenda basiba mm. bagenda kufuuka bafugitive wa naye are we winning our colonies are we really consolidating museveni who rejuvenated this country's image no. are you, do you have the moral authority now to condemn idi amin for killings no. or obote obote and idi amin we are not cannibals we are not killing ugandans Eh. kubanga kafu eh record kafiyo bamuchusiza aranze kubanda abantu batujalinga eh, eh. banabwe kubira mu banabwo bora tuza abantu bako nabajja kusenze kubira mu bantu bakati wali otumwa wali bare zikola ne vakati for me amze tamu otumwa wali bare zikola ankubori nazibo yaka simbi is a, is a change of tactics mm bogenda mu europe bala tizikola mm era era omwenge bakutunda sente nyingi mm nze nagenda ko mu bala mm london mm. ne baŋŋana okungoza omwenge tyamuyanga ninkwata omusajja bamuyita gonda <laughs> muganda wona ogavana wa bank of uganda mm. mutibiri eh. najja naga this is my son <laughs> this is my son heis over 18 mumuwe omwenge mubbala gugula sente nyingi mm. those who want to drink beer they go to the supermarket you buy cartonis you drink at home ekyokubiri mm -hmm. mwe babalimba ne museveni bamulimba hmm. loole zitambuza omwenge gwa nairo spesa ogwa beero hmm. ziguyiwa mu kkubo hmm. ziguyiwa mu katonga the people have changed their way of drinking omwenge aa ah, mutubuulire naire bulwalezi yakendezezaako ku magoba gebawa yes people are drinking beer but and a different ki Andi kadaga kwa polisi eveo, kafita chali efektivu. Eh, no, andi kwa polisi. Mwaka na mbizi bantu. Mzee tamaja lo kilisi. No, jumani wale bale oh, zikula. Mish, nabagamba. Eh. Nga zuku bidada ni zuku wa. Mbambi, ee. Nenge wale wale zibata kwa zibata kwa wonga ni zikula. Ho, wale we, ateka tiba nangi. Mm. Ee, eh, chiri wanu, umanyi mm. bale zimu. Bale zimu, mm. zaki usiza stairu. Apo balokole. Bale zimu yingira yu. Apo wala bali kwerele. Ee. Emituwa lejo kuyingira nganayoku wali. Ee. yes mu uganda munoziruddawo ezo eh, woyitako booti nga basitami weerobozeemu abakazi bakyalina valio abakazi bakyalina valio nawe oyitayo eh, ogeza kukolawaliwo ekimansulo kirinateeti <laughs> ekyo kyobazina babeera bwereerenolaba agasajja gakulu nga gawamikatikibaita <laughs> ekimansulo kimanyi mm-hmm. anti abawala batirisa bwebasiaaatamanyiekimansulo kirinateetiwano bakikunga